प्रणाम सर नमस्कार जी आप कैसे हैं सर बहुत अच्छे आप आप कैसे हैं डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आप दिल्ली से पधारे रहे हैं जी हाँ मैं दिल्ली से है जी बहुत बढ़िया मुझे बहुत खुशी हुई है और मुझे ये बताइए कि आपका क्या अनुभव है पहली बार तो? डॉक्टर साहब मेरा अनुभव तो ये है कि सब जगह से धक्के खा के एक दर पे आ गए और वहाँ बेड़ा पार हो thank you sir so kind of you बच्चे को भी ठीक है सुनना एकदम बढ़िया सुन रहा है और भाभी को बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड क्या संदेश है संसार के लिए आपको संदेश यही है कि जिसको इस संस्था का पता लगे कर्ण दोष निवारक का पता लगे वो सब जगह को भूल के और चुपचाप यहाँ आ जाए और अपने दोस्त को अपनी समस्या को ख़त्म कर thank you sir so kind of पचास वर्षों से एक ही काम करते करते श्रद्धा उत्पन्न हो गई है और मैंने आज एक मन में प्रतिज्ञा की है कि आपका बच्चा जब नॉर्मल हो जाएगा जी सर तो मुझे ज़रूर फ़ोन करिएगा हम भगवान से कुछ स्पेशल प्रार्थना करेंगे जी कोई प्रसाद करेंगे जी सर कुछ ऐसा कार्य करेंगे जरूर करेंगे जैसे संसार में जरूर करेंगे कल्याण इस बच्चे का क्या है कि कोई समझ नहीं सकता पर बहुत नॉर्मल सी दवाई मैंने बताई है फाइसोस्टिक माँ जी सर वो चलाइएगा पहले उसके बाद में अन्य दवाइयाँ बताऊँगा ठीक ठीक है सर ठीक है और क्या कहना है सर बस बहुत बढ़िया सर आपका कर्ण दोष निवारण यंत्र जो जो संस्था जो आप चला रहे हैं जिसको आपने बहुत अच्छे से चलाया है लोगों तक ये पहुंचना चाहिए और हर हाल में पहुंचना चाहिए जितने भी परेशान लोग हैं जन्म का बैरापन का इलाज कहीं नहीं है जी और मैंने आपको सिद्धांत बताया ना कि बैरापन में नशे नहीं सूखती है नशे नहीं सूखती जी कान में डालने की दवाई खाने की दवाई से एक घंटे में आपका बच्चा सुन गया सुन गया आपकी पत्नी सुन गई जी तो सर तो आपको इस सिद्धांत को क्या कहेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो जिसका... संसार में जो अभी फैला हुआ है अद्वितीय सर अद्वितीय संसार में अभी फैला हुआ कि नशे सूख गई है सूख है लोग भ्रमित हो गए दुखी रहते हैं हाँ वो सब एकदम ठीक हो जाएगा वो सब एकदम ठीक हो जाएगा उनको सब जगह सारे दर छोड़ के सिर्फ यहाँ आ जाना चाहिए और एक ही दर में मत्था अगर टेकेंगे तो समझो कि निवारण हो गई हो सर प्रणाम थैंक यू वेरी मच नमस्कार आपने बहुत बड़ी आशीर्वाद दिए उसके लिए धन्यवाद और मैं आपका आदर भी करता हूँ और मैं खुश भी हूँ और मुझे प्राउड भी हो रहा है कि आपने नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारा विश्वास किया है जी सर होम्योपैथी चिकित्सा पर विश्वास करना बहुत बड़ी बात है जी सर प्रणाम सर थैंक यू आपका शुभ नाम क्या है मेरा नाम त्रिलोक बोलेवाल ठीक है त्रिलोक भैया प्रणाम करता हूँ नमस्कार